yeah Ei, yeah E ela sabe que mexe com a minha mente Ela sabe que eu não tô diferente Ela sabe que eu não sou mesmo de antes Mas ela sabe que eu sou mesmo pra sempre Ultimamente eu tô me sentindo tão vazio Tão vazio, tão vazio vazio Tão vazio, tão vazio, tão vazio Bitch, eu tô tão vazio Tão vazio, tão vazio, tão vazio Bitch, eu tô tão vazio E ela sabe que mexe com a minha mente Ela sabe que eu não tô diferente Ela sabe que eu não sou mesmo de antes Mas ela sabe que eu sou mesmo pra sempre tu ne t'en vas sur